buscando torcaces entre las truferas. Me creo Luis Lera, tú que sabrás de los códigos que tiro yo. Googlealos, bro, googlealos. Aprendí con ensayo y error, absolutamente alone. Los mayores por aquí, en el parking de la coli, no escuchábamos deep, Si no eres Casey, van a reírse de ti. De este caldo de cultivo de mierda salí con un estilo sin estilo absolutamente deep Jodo a los cabrones sin fe Desde los tiempos del último plan B a AP Loto Flow, ya sabes de dónde vengo, ya conoces mi voz Tengo un mensaje claro, poco sofisticado, viéndolo a mi modo la actitud lo es todo, yo de eso voy sobrado Busqué como quería sonar y así estoy sonando Por eso a día de hoy tengo claro mi bando Este pueblo, Tú me dices que mi rap te representa, que amable, pero no diferencias una encina de un roble get the knowledge Pero no diferencias una encina de un roble get the knowledge